Welcome to Co. Nihao,欢迎来到 Co. We zijn hier in Zwitserland waar kinderen en grote mensen deze week met elkaar in gesprek gaan om de wereld voor elkaar een beetje mooier te maken. Welcome to Co. Kanirashai. Dag Hallo, welkom in Ko. Prima bij de kids. I think it is important that children need to have respect just as much as adults do because it's no different. In the future they are going to be adults so why be treated differently now than they will be in the future. J'apprends aussi de nouvelles choses sur la culture par exemple d'autres personnes et, et c'est vraiment euh, très enrichissant. Enfin... Eh ben, Bye! Bye! 再见.对对. Sayonara. Amusez-vous bien. Have fun and enjoy. À bientôt. À bientôt, salut.